Всем привет, ребята! Меня зовут Матвей. Добро пожаловать на канале Опять Школа. Это такой канал называется, как этот сериал. Но мы сегодня... Я сегодня попал в школе. Вот, я покажу. Это школа, которая вот. Вот я попал в школе, который я тут учился с друзьями. С вами познакомимся со своими друзьями. Погнали! Знакомтесь, це Арсен. Йому 9 років, він родився. Арсен, який ти року родився? Е, восьмий жовтня 2012 рік. А, понятно. Арсен, а ти що там граєш ігру? Клашея, ну, ну, ну, у мене клашея повідомлення, що, що, що треба донатити. то А які у тебе там ігри є? Хотя є Clash of Да, понятно. Ну, Комтіс, це Богдан. Йому як йому 10, 10 років. І, і ти які ти роки родився? 2012 А, понятно. Богдан, у тебе є якісь ігри? Да, в мене є Brawl Stars, котрий можна приймати. Ну, з котрий треба качати в Google. А, ну понятно. Тікток і Роблокс. Ну, понятно. Ну що поіграти? Ну, поіграємо. А які там ще є ігри? Ну, і мене ще є. Це мій аккаунт. Аккаунт? Понятно. Знакомтесь, це Перепа. Йому 9 років, він родився. Я не знаю, де він родився, може якийсь року. Ну пишіть в коментарі, якщо ви його знаєте. Перепа, що ти там читаєш? Ну що ти там? Ну, а що ти там їсиш? Печеньки? М, ну, смач... Смачно печеньки, так? Геть з моєю баба. Добре, добре. Помтіс. А це Яворський. Й- й- Йому цей 9 років. І він родився. Я а який я... ти роки родився? Ну зараз на скажи. роки. Що? На три. А, понятно. А що ти граєш? Ти конструктор граєш? Ну я Яворський граю конструктора. А я граю Clash of Clans. Знову ти? А що? Ну давай поіграємо. Водя, що ти там строїш? Ой. Що ти там строїш? Колію. Бодя, що ти там строїш? Колію. Який ще колю? А я це так. Ай! Ну, йомо! Знакомтесь, Вова. Йому, йому 11 років, він старше всіх, як і мене. Вова, де ти родився? Народився. Мені живуть до Петра Погорія. А, понятно. Вова, а що ти тут робиш? Я, я смотрела «Огненные омнитриксили». Бен Деннис. Це я омнитрикс. А у тебе якісь печеньки є? Смачні є? А що у тебе таке з напис? Це моя печенька з шоколада. А, понятно. Я зрозумів. Пока. Помнитесь. А ось тут наша учителька Павла. Наша учителька Марія Олександровна. Ось тут наша учителька, які він там задає такі вопроси. Мені вже не подобається вона. Ну, які задання, ми пишемо математику, які він задає там вопроси. Ну, просто які. Что ж, ребята, надеюсь, пора попрощаться с этим видео. Пора прощаться с видео. Теперь не забудьте ставить, поставить лайк и подписаться. Жмите на колокольчик, пишите на комментарии. Всем пока. А кстати, ми забули про бой. Ага, да. Це бой, бой, давай. Вже. О, уже урок началось. Погнали.